что-то тут какие-то запчасти должны быть в домике, наверное. Нет, только автомеханик лежит. Ча, я, я, я опытный автомеханик, соберу все. Все, поставлю. Где на улице забыл? Да. Это... Так, как отсюда выйти? <laughs> Ну <laughs> я понял. Ребята, так Что это было? Что там? меня подкинуло в воздух, я взял текстуры из ног упал. О, жми, жми. Жми. Весело. Абдула поджигает. Поджигает. Такие злые. Не продумано. Вся слава достанется мне. Кстати, чел, как тебя ждет. Остался. 2 хп. посыл. Справа. Ай. Самоубийство унитазом. <laughs> Я зомби больше не оправдывайся, звонит бочка. Все знают, правда. Ладно. Лок не врет, да? Чекай сконте. Что неплохо. Ты говоришь? Это там что-то. Этот краб. Ой. Алло. Ты чё борзишь? Он тебя набил, я принял. Дыру давай. Дырку. Так. Слушай, сколько Сейчас мы вот так вот сделаем. Выкурим. Эй. Страйдер топает. О, не понравилось. <laughs> Шикарно. Ух, интересная танца. А, что-то она не полетела. Я себе. Я думал, окно, а там стекло, видишь, я <laughs> Я думал, окно, ну, но Я успел. Справа заспавнился, если не сдохну, правда. Опа. <laughs> Нелегал. Help! Там он боевод уже что-то. Нифига себе. Ну, это был неожиданный боевод, я такого тебя не ожидал. Кулуарно. Что такое кулуарно? Кулуарненько, блядь. Ай! Зачем ты это сделал? Я, блин, не ожидал сам что-то. I'm gonna climb up here and try to send the lift down. Be careful. Ух ты, интересно. Ага, показали нам. Не добро. У нас здесь остается, короче. Э. Нам на лифте, что ли? Он сказал, что пришел лифт, но... Похоже, нам надо самим его прислать. Вы это видите? Да. Ну что? Что это такое? Почему? Потому что сюда прийти. Ой. Замечательно. Сейчас не расходимся. Заспамьтесь <laughs> ли вы где-либо? Может, а ты сейчас, если прыгнешь, мы туда вот мы заспамимся. Видишь, Закрыто. Нет, не, видишь, не видишь, открыто. Ну чё, слаб? О, прекрасно. <laughs> Пожертвовал собой. Это красиво появились. Прикольно. Четко. Возможно, игра сама знает, что она появится на твердой земле. А куда нам идти теперь? Что за клип? Тоже. Certainly judging from your brief tenure at Black Mesa while I was its administrator, you showed every promise of becoming a valuable and productive contributor to the scientific process. And yet, I'm not sure Oi. what spurred you to it. But there is really no place in this enterprise for a rogue physicist. Давай, давай, профессор, давай. <laughs> А, ну понятно. А, он должен уехать, да? Опять. Вот это поворот. Look out! Опять. Какой-то, знаешь, <laughs> я читал описание к этому моду. Мало чего понял. Ты понимаешь все меньше что. <laughs> Теперь я понимаю, что это описание ни на что не годилось. Этот мод вообще не похож ни на что. <laughs> наверное, вот этот нажмет, откроет дверь. И... и мод кончится, да. А, Ой, чем ты? Сори, сори, сори, сори. Делаю. Сколько ЛСД надо было съесть, чтобы этот мод сделать? Да, прям. Какой ЛСД? Обычная водяра. Я полетел, ребят. Ой, тут крабы. Смотрите, Гагарин. подходи. <laughs> Молодец. Понял. Ладно, я сказал отходи. Меня не было. Не надо было там стоять просто. Вредно для здоровья. Так, вытащим этот броневик отсюда сейчас. Нет? Понял. <laughs> знаешь. Брони, не брони. Так, держи броневик. Уже Видишь, как Ельцин на броневике. Или кто там Ельцин. Или кто там. ну, Ельцин, тоже на броневике, да. Это на танке. А танк это что, не броневик, что ли? Тоже Нет. броневик. Нет. Ну, ладно. Прекрасно. Что я, я, я что ли опять? Да. Двоих даже. Нет, вот боевод живой, значит. Надежда умирает последней. Что ж произошло с этой хренью? Кто ее оторвал? Как она оторвалась? Ну, оторвалась, наверное само троллишь? Нет, угу. Короче, Нет. просто волны выдерживать. Я так понял. Ну, само происходит. Ой, ну, ой, О! А, волк. Блин. <laughs> За что? Я буду что можно делать штука. him. Was muss ich? Kabul? Spread the word.